Lecker. Riechen schon mal gut? Ja, ja, riechen sehr gut. An. Leck. Leck. Leck. Leck. Leck. Leck. Leck. Leck. Ja, riechen sehr gut.